السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاملين ايه الاخبار انا احمد جبر ومصاب نزيف في المخ منذ 8 سنوات تقريبا والقناة دي معمولة بس للسكتات الدماغية وهي ليها حاجات اخرى كده بس قليلة الهدف الرئيسي مساعدة مرضى السكتات الدماغية والحلقة دي حلقة جديدة من تمارين الوصفية اللي هي برمجة الدماغ بعد الفصل Thank you.